vai me perguntar se ainda te amo. Não vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Também não vou dizer se é por obra ou fato contrariar a voz que vai ver você sorrir é o que me faz sonhar. E quando estou sozinho, tento entender. Mas se alguém pergunta, não sei explicar. Há muito tempo não te vejo, há muito tempo não te vejo, E é tão grande o meu desejo de te fazer mais Vais ter o teu sorriso É o que me dá prazer E ver você sorrir É o que me faz sonhar E quando estou sozinho Tento entender Entender Mas se alguém pergunta Não sei explicar o amor me faz sonhar E quando estou sozinho tento entender E se alguém pergunta não sei explicar O amor Liberdade sem maldade, sem malícia O amor Liberdade sem maldade, sem malícia O amor sorriso é o que me dá prazer E ver você assim, sorrir é o que me faz sonhar E quando estou sozinho eu tento entender Se alguém pergunta não sei explicar O amor